Morjes, mä oon no, täällä kokoomusristeilyllä. No, ja niin, täällä löytyy lisää ehdokkaita. Kuka sä oot? Hintsala Ahti Ylivieskasta. Mä oon vanha kokoomuslainen ja vielä lähi yhden kerran yrittäjän kaupunginvaltuustoon. Ja mä ainakin neljä kautta, viisi kautta ollut jo. Okei, okay, Ahti. Mikä on teillä, teillä kaikkein tärkeintä vaaleissa? Vahva peruskunnat, se on niinku motto ja sitten tämä lukio-uudistus on nyt tässä niin osaamisen sivistysverkoston kautta, niin me Reija Vahasalon kanssa ajetaan sitä, että kärmyttä pysyy. Huomenna seminaari puoli kymmeneltä ja siinä pistetään uusiksi lukiojutut työryhmälle. No niin, onko saatu sen numerot jo? On, 85. 85, sinä se avautuu. Kiitoksia. Uusi Ylivieska. Hyvä.